हेलो फ्रेंड्स आज हम करने वाले आलू का चाउ बेटा चलो स्टार्ट करते हैं आलू का चाउ बेटा कहाँ गए थे बैगन की टोकरी में सो रहे थे बैगन ने लाठ मारी रो रहे थे मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे आलू का चाऊ बेटा कहाँ गए थे बैगन की टोकरी में सो रहे थे बैगन ने लाठ मारी रो रहे थे मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे प्रिया ने लड्डू दिए खा